मकड़ी जाल कर अपने शिकार को फंसाती है मकड़ी का जाल एक विचित्र माया है एक वैज्ञानिक ने मकड़ी के जाल बुनने का वर्णन इस प्रकार किया है मकड़ी पहले दो स्थानों के बीच धागे डालती है फिर कोनों के बीच लंब फिर वे लंबों को जोड़ती है तब रेडियस डालती है हर भाग को दूसरे भाग से बुनती है साइकिल की तारों की तरह इसके बाद वह वर्गकार बुनाई करती है ये बुनाई अभी पूरी नहीं हुई है अभी तक उसने सख्त धागों से बुनाई की थी शिकार के अंदर आने पर इनके टूटने का भय है इसलिए वे इन धागों पर एक चिपकाना द्रव फेरती है जिससे कि शिकार अंदर पहुंचते ही इसमें फंस जाए चिपक जाए और